ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም ጀማሉ ላለም ጀማሉ ላለም ለፍቅርስ እንዳንቱ የለም ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም ሀያቱ ላለም እንዳንቱ የለም የእውነተኛ ፍቅር ምሳሌ አብነት ከቶኬት ይገኛል የሀቢቢ አይነት ለጨለመበት የመንገድ መብራት ጭንቀት ላደቀቀው ፍቱን መድኃኒት ሀያቱ ላለም ጀማሉ ላለም ሀያቱ ላለም ጀማሉ ላለም አንጀትን የሚያርስ እንደ ማር